É que homem aquele firmando o ponto na figueira? Ele está trabalhando, é seu João Caveira. É que homem aquele firmando o ponto na figueira? Ele está trabalhando, é seu João Caveira. Fui na calunga, um trabalho fui fazer. Levei o seu barato e o bife com dendê. Naquele momento deu um grande calão. Foi quando eu vi João Caveira com trilha. seu João Caveira E homem é aquele que manda o ponto na figueira Ele está trabalhando, é seu João Caveira Já me deu muita alegria, já me tirou da aflição Sempre me protegeu, também sempre me deu a mão Ele mora na Calunga, firma ponto na figueira Quem está firmando ponto é seu João Caveira E homem é aquele firmando ponto na figueira Está trabalhando, é seu João Caveira E homem é aquele firmando ponto o trabalho fui fazer rever O seu marapi, um bife com dedê Naquele momento deu um grande carão Foi quando eu vi João Caveira com tridente na mão Mas que homem é aqui e manda o ponto na figueira Ele tá trabalhando, é seu João Caveira Que homem é aqui e manda o ponto na figueira Ele tá trabalhando, é seu João Caveira Já me deu muita alegria, já me tirou da prisão Sempre me protegeu, outra me deu a mão Ele mora na Calunga, firma ponto na Figueira Quem tá firmando ponto é seu João Caveira Mas que homem é aquele firmando ponto na Figueira E manda o ponto na figueira Ele tá trabalhando, é seu João Caveira. Que homem é feito, e manda o ponto na figueira Ele está trabalhando, é seu João Caveira. Já me deu muita alegria Tirou da aflição Sempre me protegeu, também sempre me deu a mão Ele mora na Calunga, firma ponto na figueira Quem tá firmando ponto é seu João Caveira trabalhando é seu João Caveira. Que homem é aquele que manda o povo na figueira? Quem está trabalhando é seu João Caveira. Deixa eu orar,